Merhaba ben Profesör. Decathlon'un kendi markası olan Keçua çadırlardan bir tanesini uzun süre kullandık. Bununla ilgili raporumuzla karşınızdayız. Biz ne yapıyoruz? Ürünleri uzun süre kullanıyoruz ve bu kullanımlarla ilgili raporlar hazırlayıp ürün almayı düşünen tüketicilere yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bunun için takipte kalmanızı tavsiye ederim. Belki bir sonraki raporumuz sizin almayı düşündüğünüz bir ürünle ilgili olabilir. Şimdi çadıra geçelim. Çadırın modeli Arpenas Fresh Black 3. Çadırın aynı isimle iki farklı modeli var. Bizdeki cepli olan modeli Fresh Black ismi verilen bir dış katmanla kaplı ve gerçekten de İçerisi gündüz vakti bile gece gibi karanlık oluyor. Bu nedenle içeriden ne yazık ki detaylı görüntü alamadık. Bu derece ışığı kesen bir kumaşa sahip. Güneş ışığını kestiği için diğer çadırlara göre daha serin bir ortam yaratıyor. Biz bu çadırı ters mantıkla kullanmaya çalıştık. Yani tamam sıcağı kesiyor ama bu çadırın kumaşı soğuğu da kesiyor mu diye yaklaşık 20 gün boyunca kullandık. Arazide hava 0-15 derece arası, arasındaydı ve çadırın içi nefes sıcaklığıyla birlikte 20-22 derecelere kadar çıktı. Bu nedenle aslında yaz için tercih edilen bu ürünün eksi derecelere düşmemek kaydıyla kışında kullanılabileceğini belirtmiş olalım. Gün ışığı %95 oranında kesiliyor ancak Üretimden kaynaklı muhtemelen dış tente sabitlendiğinde iç tentenin zemin denk gelme noktasında hafif bir açıklık oluştuğu için huzme şeklinde hafif bir ışık girişi olabiliyor. Kullandığımız süre boyunca iki kere yağmur yağdı. Bir tanesi şiddetliydi. Bir çadır kullanırken en çok önemsenecek konulardan bir tanesi de elbette ki tentenin su geçirip geçirmemesidir. Sizin de gördüğünüz gibi çadır kumaşı waterproof bir malzeme ile kaplanmış durumda. Yaklaşık 20 gün boyunca kullandığımız çadır hoşumuza gitti. Özellikle yaz kamplarında ışığı kestiği için konfor, konforlu bir konaklama imkanı sunacağını kışın yaptığımız bu konaklama sayesinde söyleyebiliriz. Arpenas Fresh Black 3 raporumuz bu şekildeydi. Bir sonraki raporumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.